Comment tu vas découler, Marwan euh, avec, avec ses filets. Là, c'est les ailes. Là, là c'est. Je sais pas ce qu'on fait quoi. je me tiens là. Tu dois pas t'accrocher ici. Hein Tu dois pas t'accrocher ici, sinon. Non, oh, sinon on se faire Et voilà, ouais. Et maintenant, on va te montrer. Ciel de paille. De paille vous Montpellier je suis prêt. On décolle, on oh, décolle, on décolle. Et ah, là, je vois Thomas Pesquet, je vais dîner avec lui. Ok. Il va dîner avec Thomas Pesquet. C'est grave. Tu dois pas être timide, hein. Ouais. Alors, comment on va décoller Attends, ah, c'est moi qui va décoller, c'est moi qui va décoller. Je vais décoller.